Como é que vocês estão, meus queridos? Partiu um churras? E aí, salaminho? Quem sou eu para negar um bom churrasco? Brasileiro gosta de três coisas, rapaz. Brasileiro gosta de bunda, de aposta e de churrasco, rapaz. Cuidado pra não ficar bêbado sábado, porque você sabe que cu de bêbado não tem dono. Rapaz, eu sou filho de um Opala com um Chevette, meu parceiro. Você, o álcool está no meu sangue. Eu nunca faria feio. Eu não faria feio para minha mãe não sabendo lidar com o meu álcool, cara. O mínimo! Eu bebi, meu irmão, eu tinha 16 anos, eu a vodka quente, man. <laughs> A nossa soundboard, exatamente, porra! Yeah. <laughs> Exatamente, cara, exatamente, porra. Então, tudo bom? Que é minha primeira live aqui. E aí, Mercado? Fico feliz de ter você aqui, meu amor. Isso pro comunismo, então divide essas tetas com a gente, rapaz. <laughs> As nossas tetas. Pera aí, pera aí, pera aí. União, URSS. Não. Não. Não! Chat, as nossas tetas. Por que alguém faria a União Soviética Funk Remix, véi? funk comunista, véi! What the fuck, doido? Caralho, véi, funk comunista, doido. Porra! funk comunista. que merda, velho. Ai, carai. Ai, já tô suando, velho. A live já começou, já tô suando de rir, velho. Brasileiro não conhece a palavra limite, cara. Quino <laughs> de Magia colocar esse remix um longo e brasano. <laughs> Com certeza, rapaz. Já jogou o jogo de conquistar o Faustão? Pera, você tá me dizendo, você tá me dizendo que tem um dating sim pra você namorar o Faustão. E você só tá me dizendo isso agora, parceiro. <laughs> nem fudendo, nem fudendo. Vocês estão me zoando. Vocês estão me zoando. É na Steam, é? Não deve ser na Steam, não. Faustão, pera aí. Dating sim, Faustão. Nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo véi. Parceiro, eu nunca vi um site tão duvidoso na minha vida, parceiro. Olha esse site, meu brother. Me diga que isso aqui não é um vírus, brother. Me diga que isso não é um vírus, parceiro. Olha isso, brother. O site é só isso, doido. Parceiro, o site é só isso. Me diga que isso não é um vírus, brother. <laughs> parceiro, eu já baixei vírus menos descarado, velho. Que vírus nojento. Mano, eu não vou clicar nisso não, bro. Eu não vou clicar nisso não, boy. Eu não vou clicar nisso não, boy. Alguém baixa pra mim se pegar vírus. Se pegar um vírus no teu PC, tu me passa o, áudio, o arquivo. E eles me disseram que tendia pra esquerda e perguntei o que, é que a pessoa tinha visto na minha... <laughs> me disseram que eu tendia pra esquerda. Eu perguntei como é que a pessoa tinha <laughs> visto na minha pica. Ai. Vocês vão me matar, velho. Pare com isso, doido. Ai. Ai, eu tô... Ai. Cortou pra esquerda naquele pique. Cara, eu não conheço, eu não conheço ninguém torto pra direita, velho. Eu não conheço ninguém torto pra direita, velho. Eu só conheço gente torta pra esquerda, velho. Durão total pra esquerda, é mais quente que o sol. Ela me dotou o apelido de piroca de anzol. Vem vem sentando, pigora ereta. Mas tá Eles não desclassificam. Cara, eu acho que eu esqueci meu PC ligado. E ele tava digitando, tipo, o modo, tava com o fone de ouvido em cima do teclado. Tem uma mensagem no Discord com 92.234 caracteres, velho. Será que eu consigo tirar uma foto disso? Caralho, viado. Mano, olha pra isso, velho. Meu Discord travou, doido. Mano, meu Discord travou pra caralho, velho. Olha isso, mano. <laughs> Mano, isso passou a tarde todinha, velho. Olha essa mensagem, doido. Tem 92.200 cacetada caracteres, tá travadão, doido. Caralho, velho.